Du draugeliai kalbasi susitikę, žinai, vienas plėtpis, liūdnas. Aš žiūriu, kas? Ko liūdnas šis, sako, kas yra? E, taigi. Žvaigždėsgi čia, žinai, kritinėjo čia kurią naktį, blėtai. Susigalvojau, ginorą, blėdė bilas. Aik tu, to kokį norą sugalvoji, kokį, kokį, baig karo čia visą laiką su žmona kartu, blėt. Nu, nu ir kaip, ir kaip, blėt, tai kaip, na. Sėdžiu, nu, su hebralų geriam, blėt, pistės, žiūriu, nahui, baigiu, blėt.